이景色がある夢を追うのか追われてるのか 無重力にって僕はストライトあまたの方ろいことを売りすぎけど人として輝かないものなんてない理屈として大切じゃないものなんてない全てのことつつ思い出して叶えたいと僕の ケチブックに描いて残しておくために今夜もう少しだけ早く眠ろう毎日が一瞬で通り過ぎたく 夢で夢で